जैसे कि आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु भगवान जी को कहते हैं और हर शिव शंकर भोलेनाथ जी को कहा जाता है उन्हीं दोनों के लिए ये भजन प्रस्तुत है बोलो विष्णु भगवान की जय बोलो शंकर भोलेनाथ की जय prega

I'm devo अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें धन्यवाद